تهز دم وحدي يا انا ما دار فيا ما دار فيا حبيبي جا قلبي كبير انا نبعد وحدي والف نصدم وحدي انا شكون يتسال نقعد وحدنا انا قلبي عدو يا حبيبي وحبيبي حبيبي انا والف نرقد وحدي والف نصدم وحدي انا مع همومي غلي قلبه وحنين يا نولفت نقعد لحني الله رحيم غير انت ربي كريم يا نولفت نقعد وحدي انا وولادي الخدمة ودار ولادي مبليعة يا نعملت نرقد وحدي ولفت نرقد وحدي انا شكون يسالني يا انا نرقد وحدي انا والفت نقعد وحدي يا نفر كاني راني سوفري يا انا والفت نصدم اول في نرقد وحدينا انا والله ما نطلقها عند ربي نحاسبه يا اول والف نرقد وحدينا يا اخويا الشي براسي وحبيبي خويا شي براسي خلي القلب thank you